Всем привет! Сегодня я планирую сделать полезное приспособление для своего пользования. Вот из такой трубы. Я думаю, вам стоит это увидеть. Итак, друзья, я вот отрисовал. Длина этой самоделки будет 20 сантиметров. Мы здесь, э, здесь отрежем. И здесь отрежем. Здесь 2 сантиметра и здесь 4. Все полностью это удалим. Потом здесь отрежем. Все, смотрим. Итак, друзья, не забываем одевать защитные очки, чтобы осколки в глаза не попали. друзья, берегите глаза.